Mambo vipi? Naamini uko poa. Karibu tena kupitia Daktari Kiganjani, chaneli ambayo inakupa elimu, ufafanuzi pamoja na taarifa kuhusiana na afya. Leo tunaangalia faida za kutumia tunda la papai kwa faida ya afya yako. Karibu kupitia Daktari Kiganjani, Anatoria Gare, niko na dkt Ayubu Msalilwa. Tukianzia nyuma kidogo, tunda hili la papai ni tunda maarufu sana ambalo asili yake ile kabisa ni kwamba limeelimwa sana nchi ya Mexico, japokuwa tafiti za mwaka 213 zinaonyesha kwamba tunda hili limezalishwa sana kwa nchi ya India kwa zaidi ya tani tano na kuweza kutumwa duniani kote. Kwa Tanzania hapa kwetu tunda hili linapatikana angalau kwa misimu miwili, na wakulima wamekuwa wakilima, na sehemu nyingine inapatikana mwaka mzima, na lina faida kubwa sana nane ambazo zimekwenda kufanya utafiti. Sasa faida ya kwanza tunda hili ni kwamba lina virutubisho vingi sana vya kila namna ndani yake. ndani kuna ha, ah, vyakula vya wanga, kuna protini, kuna vitamini zote kama A, E, K na D pia ambazo zina kazi nyingi sana katika mishipa ya fahamu, katika kurutubisha mwili. Tunda hili kwa inaweza kawa ni kama chakula kama nilivyokwisha kuongea, kwa sababu lina nishati ya calories kama 120 hivi ambazo zimefanyiwa tafiti. Faida ya pili, tunda hili la papai limekuwa ni chanzo kikubwa sana cha kuzuia kina mama au wanawake na wanaume kuweza kupata saratani. Tumekusha kuongea hapa kwamba saratani ya titi inaweza kumpata mwanaume au mwanamke, lakini tunda hili limeonyesha ya kwamba lina uwezo mkubwa sana wa kuweza kuzuia binadamu kuweza kupata saratani ya titi, kwa sababu kubwa ya kwamba lenyewe vidhibiti saratani hivi, ambavyo vidhibiti saratani hivi vilivyopo ndani ya hili tunda vinaitwa lycopene na vina uwezo mkubwa sana wa kuweza kudhibiti mtu kuweza kupata saratani. Faida ya tatu ni kwamba ina vidhibiti mionzi. Sasa vidhibiti mionzi ni kwamba ili kusudi kuweza mtu kuweza kupata saratani au magonjwa mengine kunakuwa na ndani kuna hizi zinaitwa oxidant. Sasa antioxidant au vizibiti mionzi ni vitu ambavyo vinazuia mionzi hii kuweza kurutubishana na kuweza kusababisha labda saratani au kitu kingine ndani ya mwili. Sasa uzuri wake ni kwamba ndani ya papai kuna vizibiti mionzi vya kutosha sana ambavyo viko humu ndani na vyenyewe vinaweza sana kuweza kumsaidia mtu na kumpunguzia uwezekano wa kuweza kupata saratani. Na faida ya nne kwa haraka haraka ni kwamba linaweza ikaboresha sana ile afya ya moyo. Sasa sasa kuna rehamu aina mbili, na mojawapo vitu vinavyoathiri moyo ni rehamu au mafuta yale mabaya. Sasa yale mafuta ya rehamu mbaya yanaweza kuuganda katikati ya mishipa ya moyo au katikati ya kuta za moyo na kuweza kusababisha magonjwa ya moyo. Lakini matumizi ya tunda hili la papai yanaweza kuzuia au kupunguza uwezekano wa mtu kuweza kupata rehamu mbaya, kwa sababu lenyewe lina rehamu nzuri ambayo inahusika na kuweza kupatia moyo wa mtu faida. Sasa matumizi ya papai vya kutosha yanamfanya kufanya watu mioyo yao iweze kurutubishikana na kuwa vizuri kama ambavyo ina, inatakiwa. Lakini pia faida ya tano ni kwamba inaweza kuzuia uvimbe, uvimbe au inflammation. Kwa hivyo ule uvimbe mdogo mdogo ambao unaweza kutokea kwenye mwili na kuweza kuathiri mwili aidha kwa sababu ya kuumia na kadhalika, unaweza ukapatiwa nafuu kirahisi, kwa sababu papai linaweza kuzuia uvimbe wa namna hiyo na kuweza kumsaidia mtu kuweza kuponyesha vidonda kwa haraka, ambayo ni sifa ya sita, kwa sababu papai lina vitamini C nyingi sana ambayo inaweza kusababisha ile ngozi kuweza kupona kwa uharaka na kuweza kuponyesha vidonda vyote, vidonda vinaweza vikawa vya tumbo na vidonda vya mwilini vya kawaida vya kwenye ngozi. Tunda hili linaweza kusaidia mtu kuweza kupona vidonda kwa haraka, lakini hii inatokana na faida ya zile mbegu. Kwa hiyo matumizi ya zile mbegu zake yanaweza kusaidia kuponyesha vidonda, kwa sababu pia kuna zinki ya kutosha mle ndani na madini mengine na vitamin C, kwa hiyo inaweza kusababisha vidonda vikaweza kupona kwa haraka. Faida nyingine ambayo inafahamika ya saba ni kwamba linasaidia sana katika mmeng'enyo wa chakula. Chakula kinapokuwa kimetumika haraka au kinameng'enywa ndani ya tumbo huwa kinaweza kapita hatua mbalimbali, lakini matumizi ya papai kwa sababu ina fiber za kutosha inasaidia sana mmeng'enywaji wa chakula wa kilaini, na imekuwa ikiwasaidia watu pia ambao wamekuwa na ile tunaita constipation au choo kwa kigumu. Kwa hiyo choo kikiwa kigumu inasaidiwa sana na papai kuweza kukilainisha, lakini pia kwa yule mtu ambaye anakuwa na gas, anakuwa na tunaita belching, gas inakuwa imejaa na beua mara kwa mara, basi matumizi ya papai yanaweza kumsaidia kuweza kuboresha kuboresha hali hiyo na kuweza kumpatia ile afya ambayo anataka. Na mwisho ni kwamba tunda ni tamu, yes, tunda ni tamu na linasaidia sana kuweza kuongeza ladha kwenye vyakula vingine, na nitakufundisha hapa kwa haraka tu matumizi sahihi ya tunda hili. Unaweza ukalitumia kama appetizer kwa ajili ya kuongeza ladha ya vyakula vingine, linaweza likatumika kama kifungua kinywa kwa kutumia nusu saa kabla ya kupata kifungua kinywa cha kwako, sasa na matunda mengine. Inaweza ikasagwa likawa juice ambayo inaweza ikanywewa au inaweza ikasagwa kupigwa bila kutolewa zile nyuzi nyuzi zake na kuwa smooth, yani ile juisi nzito ambayo haijatolewa nyuzi nyuzi na bila kuchujwa. Unaweza ukaitumia kama mboga mboga au salad kwa kukatakata, labda ukachanganya na parachichi na kadhalika, ukatumia kama salad. Lakini pia unaweza ukatumia tunda peke yake kwa kulitumia baadaye baada ya chakula, au unaweza tu kala baadaye bila kuwa na mlo maalum muda ule. Asante sana kwa taimu yako na asante kwa kufuatilia Daktari Kiganjani. Kwa maswali, maoni, ushauri, tuandikie kupitia YouTube, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Tunafahamika kwa jina moja la daktari underscore kiganjani, na siku zote tunasema daktari kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako.